Bueno, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Tiempo Pasado, Tiempo Contado. Hoy es 13 de abril, eh, llevamos ya un mes de cuarentena, pero bueno, nosotros seguimos aquí intentando que esto sea un poquito más ameno, ¿no? Que se olvide que estamos encerrados y más que hemos pasado la Semana Santa en casa. Hoy tenemos aquí a dos entrevistadores del programa, Manu Bermúdez y Rafa Angelini. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas ganas de empezar. ¿Y tú, Rafa, qué tal? También motivado para empezar y bueno, así con, las pilas recargadas después de Semana Santa en casa. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de es un experto en historia que se llama Samuel Navarro. Trabaja como guía turístico en Toledo y en la empresa Cuéntame. Así que nada, hola Samu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Se preguntará más de uno qué tiene que ver un señor que trabaja en Toledo con lo que vamos a hablar a continuación. Voy a tratar de conectarlo. Vale, ah, pues mira, genial, pues mira, mucho mejor. <laughs> Eh, porque además hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, del que a lo mejor iremos mucho hablar eh, este año y el que viene, porque es el 500, el 500 aniversario, ¿no es así? Mm, pues sí, es el 500 aniversario más largo de la historia, y es que se va a celebrar durante tres años. Muy bien. Bueno, pues te dejo con Manu y Rafa, que te van a ir haciendo algunas preguntas para resolver todas las dudas que nos pueda eh, pues suponer este, este tema que, por cierto, no lo hemos mencionado, es la, vuelta, la primera vuelta al mundo que hicieron Magallanes y el Cano. Así que nada, adelante. Bueno, pues estamos. si te parece, eh, empezamos por el principio. Eh, ¿Quién fue Fernando de Magallanes? ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Por qué, por ejemplo, decidió empezar esta travesía? Eh, ¿De dónde sale? ¿Qué nos puedes contar? Bien, pues Fernando de Magallanes, también llamado Hernando, no solamente Fernando, fue un navegante portugués, pero no era un mercader de poca monta ni nada por el estilo. Él era más bien un científico, un explorador que tenía mm, pues, un gran interés por el conocimiento del mundo. Él decidió mm, bueno, diseñar ese, ese plan de exploración de, del mundo, de circunnavegación del planeta, sobre todo para llegar a las Islas Molucas. Las Islas Molucas son un archipiélago que forma parte de lo que hoy es llamado Indonesia. ¿Y por qué quería ir Magallanes a las Molucas? Muy sencillo quería traer especias. las especias por entonces eran algo muy costoso, de las cuales tenían el oligopolio los portugueses y los italianos. Los portugueses habían llegado a las Molucas a través, bueno, o rodeando África. Por eso él quería llegar desde el otro lado, eh, circunnavegando a América. Él salió en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda pero lo más importante que debemos saber es que aunque él era portugués, esta exploración la hizo para los españoles, y es que fue rechazado por el rey de Portugal llamado Manuel el Afortunado. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Manuel el Afortunado no, no quiso dar el visto bueno, pero una hipótesis podría ser que le parecía un proyecto demasiado irrealizable y alocado. Así que cuentan las malas lenguas que Magallanes, un poco rebotado, se vengó de Manuel el Afortunado cruzando la frontera, viniendo a España, y allí se entrevistó con el arzobispo de Toledo. De ahí viene la conexión con mi ciudad. Francisco Jiménez de Cisneros, que hizo de, intermediario con Carlos V, el emperador, que va a dar el visto bueno a, la, a la exploración. Bueno, en este sentido, aquí Manuel no fue muy afortunado, ¿no? Porque dejó pasar una oportunidad, supongo. Pues sí, y esto ya, <laughs> gracias por el chiste, esto ya había ocurrido antes con Cristóbal Colón. Es de todos conocido que Cristóbal Colón no era español, ni era portugués, era italiano, pero le presentó a los portugueses primero la idea de navegar hacia el oeste para encontrar un camino más rápido hacia las Indias. Y los portugueses dijeron que, que no, que eso era una locura. Así que Cristóbal Colón se entrevistó con los reyes católicos, intermediando al arzobispo de Toledo, de nuevo, por cierto, en este caso el cardenal Mendoza, para que veáis que los arzobispos de Toledo siempre han, partido el bacalao. Y <laughs> ocurrió lo mismo, que el éxito se lo llevaron los españoles, pero el proyecto había pasado antes por las manos de los portugueses. Sencillamente, en aquella época había algo así como una carrera, igual que en los años 50 Estados Unidos y la Unión Soviética. Hicieron una carrera espacial, en el siglo XV y XVI hubo una carrera entre portugueses y castellanos por descubrir el mundo. Muy interesante, la verdad. Una vez más la historia se repite, ¿no? <laughs> sí, sí, sí, es la, la historia de la tecnología y de cómo los enfrentamientos militares y políticos entre diferentes naciones han dado lugar al avance tecnológico a lo largo de toda la historia. Desde luego. volviendo al viaje, ¿cómo, ¿cómo fue la travestía por el Atlántico? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaron en recorrerlo? Bueno, esto es algo que a mí me parece, cuando lo, leo, fascinante. A día de hoy, uno se monta en un avión y, llega a América en pocas horas, en, menos de un día. Por entonces, tomaban tomaba meses, meses en llegar a, al mismo lugar, ¿no? Y es que era algo, <laughs> algo bastante lento y, no solamente eso, a veces también había que contar con, la climatología, con una climatología favorable para poder cruzar el, el océano. Y eso lo sabía perfectamente Magallanes, que como ya os comenté, no era un tonto, ni mucho menos, y que sabía perfectamente que había corrientes de aire que te llevan o que te impulsan por los océanos. Así que él eh, circunnavegó una parte de África, ya pasadas las Canarias, y estuvo esperando durante semanas a que una corriente de aire lo empujase hacia lo desconocido. Esto también es algo que debemos saber. Él no tenía muy claro a dónde iba, y menos aún lo sabían los marineros. Los tripulantes no tenían ni la más remota idea de dónde se habían metido, y tenían mucho miedo. Y poco a poco fueron perdiendo la paciencia, y eso fue complicando el proceso de, cruzar el, Atlántico. Wow. y por ejemplo, a nivel práctico, ¿cómo conseguían alimentarse? Bueno, esto también es una, es una cuestión impresionante y es que pensad que cuando partieron de Sanlúcar de Barrameda lo hicieron con cinco barcos. No eran cinco barcos enormes, pero un barco de aquella época ya tenía un tamaño considerable, cabían muchas cosas dentro. Magallanes tardó semanas en comprar todo lo que iba a necesitar para cruzar el océano y metió 500 toneladas de provisiones, de todo lo que uno se pueda imaginar. Metió dentro animales vivos, vacas, eh, harina, lentejas, arroz, legumbres de todo tipo, conservas, sardinas. Incluso cuentan que arrancó un trozo de tierra para plantar árboles dentro, de, dentro del barco. La verdad que se lo montó muy bien, pero hubo un problema. Y es que Magallanes, como nadie en su época, sabían cuál era la verdadera dimensión del planeta. Por eso se quedó corto. De todas esas 500 toneladas de comida, eh, todo eso se fue agotando. Y no porque se lo zampasen todos los marineros, sino que eh, las previsiones se quedaron cortas enseguida, porque el mundo era más grande de lo que creían. y una pregunta, Rafa, perdona que me meta en la entrevista. Has dicho que supuso un problema para los marineros. ¿En qué sentido? A lo mejor hubo algunos rebeldes que no quieran seguir con el viaje a lo mejor. Bueno, constantemente tuvo problemas Magallanes para meter en cintura a la marinería. Tened en cuenta que los marineros eran buscavidas y, ganapanes, como los llamaban entonces. Gente sin formación y, muy calentitos, vamos a decirlo así. Entonces, esta gente les prometieron unas buenas ganancias, pero no tenían ningún conocimiento de a dónde iban, ni, ni qué iban a hacer cuando llegasen a ese supuesto lugar, así que poco a poco se van poniendo nerviosos y mm, sobre todo según ya han cruzado el Atlántico y comienzan a bordear el continente americano. Según se van acercando al Polo Sur, hacia el extremo del continente americano, hacia lo que hoy es Argentina, Chile, va pasando, cada vez tienen más frío y también más hambre y es cuando ya finalmente se amotinan y dan un golpe de estado quieren obligar a Magallanes de dar la vuelta y volver a España. Pero ahora veremos qué es lo que ocurrió finalmente.